Saluton kai bonvenon carai, mi estas eh, en mia labor chambro, ce mia labor tablo, kai mi jam ec laboras, che vi povas vidi per due cranoi. kai do, eh, mi ne havas multon da tempo hodiau, do mi tui lasas la parolon alla Zamenhof medito kai alla musico de Paolo Ghiglione kai ni revidos nin eh, poste nur unu eta afero se vi volas vi ancora o havas tempon doni al mi commento in kai rimarco in por la vera lasta episodio che estos sto en uh, la venonta vendreto dopo sto tagoi nu yeah. Coram dancon, resto con mi, mi revenire vidos poste, cae gisla. Bon venon, al mia hodiaua Zamenhof medito. Nu, mi volas legi con vi, El tiron el tractajo essenzo ca estontezo de nella lingua in terma nazia, estis publicigita en iaro 1900. Cai facte ne temas a parte pri esperanto. To mi legas la alineon en pagio ducent octec del verca. vercao. Nis cias estimatai auscultantoi, che vi cutimis rilati cun estimo nur al tiai argumentoi, cioi estas plenigitai per multo da citatoi, traplectitai per multo da lautai autoritatai nomoi, cae brilas per amasego da alte flugae quasau scienzae frasoi. Ni avertas vin, che cion, tion, ci, vi en nia parolo ne trovos. Se vi trovas attentinda nur tion, kio estas ligita kun lauta in legu ian vercon pri lingua internazia, kai vi trovos tie longan serion da glorae kai autoritate e scienzuloi, laboris por la ideo de lingua internazia. Sed, ni, tie ci, forlasos cian superfluan balaston, kai parolos alvi nur en la nomo de la nuda logico ne turnu attentum sur tion cion diras Petro o Johano, sed pripensu mem. Se nie argumentoi estas giustai, acceptu ili. Se ili estas mal giustai, forgetu ili. Se ec miloi da lautai nomoi starus super ili. No, vidu. Laumi mi citiu citiu el tiro clarigas la fundamentan epistemologion de Zamenhof nome che la maniero por eh, acquiri conoin estas razoni per la propria menso riguardi la argumento in nude pura in no, ne gravas kio sur obligas la argumenton. Ĉu tiu homo estas universitata profesoro? Ĉu tiu homo estas simplulo? Tio ne gravas. Gravas la argumento. Do, mi pensas che Kai do li parola spri logico de la argumento kai uh, eh, ja Zamenhof nesis matematikisto do mi usintus alia alian vorto nome raison linio do la cohero de la argumento kai la mm, robustezzo la firmezzo la solido dell'argomento la giustezza compreneble. Ciu esas giusta au ne, ti esas la fine decido. Ciu vi acceptu au mal acceptu la argumenton. Sed ne base de la autoritato. Tio esas tre grava. Ciar tio esas la tuta shangio inter scienzo cae quasi scienzo. Tio esas la baso de la scienza revoluzio en la sepdeca, mm, pardon en la septenta ia iarcento mm? en la en la se, pardon en la sepa iarcento <laughs> es si un laza hodio to kiam estis la la granda i uh, eh, fisikisto i mm, copernico galileo uh, eh, ka e ciu ali e to ti la comenzo de la copernica sistema kai nu oi ne plu fidis ie ira biblio compreneble a oi la greca e filosofoi pro la autoritato ti esos la shangio shaina sio banala sed la umi en citiu stranga i tempoi tio ne plu banala mi audas multe mult foie quasi o senza in fraso in pri la la cron viruso pri la estontezo pri do estas mal facile do estas anche respondezo della scienzisto i paro paroli clare sed ali flanke oni ne devas fidi je scienzisto ĉar ili estas scienzisto oni devas compreni la argumento almeno la la la la kernon della argumento in tio estas comprenebla et se vi ne, ne estas ni diru alte educita ja oni ne povas pretendi compreni cion ain sen uh, studi facon por dum jaro et tio anca estas vero vero sed generale tio estas kio mi pensas kai mi pensas ke ĉi tio principo estas tre grava kai zamenhof klare diris tion en la, la traktaĵo essenzo cae estontezzo. Nu ja, nien la medito por hodio, mi core dankas vin, cae mi salutas ciel el eh, ciam, antauen, sen fine, e gis morgau. Ien de nove mi, cio casis hodio ne multe, mi laboris, me laboris, laboris, cae do. Mi estas iom latza, mi ne volas tiri tro da aferoi, nun, cae do, mi salutas vin, cae dankas vin pro latento. Duo namasteon al viciui, cae gis morgau.